zangu mtanisamee kidogo, hizi video narekodia simu, sina pesa ya kurekodia video. <laughs> Kwa hiyo samani, habari lakini za mida, za siku, za miaka nenda rudi. Jamani mashabiki zangu, kitu che nitaka niwashirikishe kwa leo ni kwamba mimi nataka niwe naimba nyimbo, ani wameimba kwa Kiingereza naileta kwa Kiswahili naiimba. Sasa nikaona niwashirikishe mashabiki zangu, nione je ili jambo mnaniruhusu mna nilifanye? Kama upo tayari shabiki yangu, naomba ucomment, ulike, ushare. Kama bado huja subscribe, subscribe. Tupieni comment hapo nijue ni wangapi mpo tayari ili hiyo kazi nianze, ila ahadi yangu ya ile nyimbo tunamkumbuka Magufuli, hiyo hiyo sio muda, itakuwa hewani ndo nikiweka hiyo hewani nafuatisha sana hizo nyimbo zenye nitakuwa nafanya translate. Kwa hiyo mashabiki zangu, naombeni mkomenti wenye mpo tayari. Kama ndo unaitazama hivi leo basi naomba subscribe. Support yako ni ya nguvu. Bye, Fipa boy.